No puede ser. ¿De verdad tenían que hacer esta guerra online? Simplemente quiero deshacerme de todos los cinis. Ustedes los cinis solo han sido usados. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Dragon Ball sí, episodio de Sin. Eh, no. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Estás en el planeta Sinino. ¿Algún problema? Pero así se llamaba el planeta Galino antes. ¿Acaso habrá regresado en el tiempo? Rompí tu coleccionable. No, ese coleccionable me había tomado ocho años encontrarlo. ¿Cómo te atreves? ¡Ya!